चाय कौन सी चाय अरे अब चाय वाय नहीं चाहिए दारू मंगता दारू चलो दो हमको दारू मैं कहां से ला दूं तुमको दारू अरे बाहर बोला दारू मिलेगा भरपेट और यहाँ मना कर रहे हो तो तुम यहाँ दारू पीने आए हो अरे मैं क्या यहाँ सभी लोग